located a bomb. Make your way to its location and defuse it. How about? 点杀小啦！你杀几只，我杀几只，还敢点呢？ Nossa, ó. Olhou sua Okay. Coming adrenaline boost. 左边房间。左边房间。我操，都在那里，两个两个。右边右边右边右边。 sir.